ბავშვო. გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ჩვენ თამაშობთ აი ესეთ რაღაც სათამაშოს. როგორ ნავითამაშოს, უნდა დავდეთ აქ? არა, კი არა, ესე. დავნა გავაკანო? არა, ცოტა ახლოს. აი ესე დავდო შორს, აბა? არა, ისინი გადავარდებ. აი გადავარდება. ესე გიგე რა ბავშვი? ბრავო! ამას რა ქვია რა თამაში ამას რა ქვია? დიგი სკრიჩერ. დიგი სკრიჩერები? რა რა რაცა ისეთი? სხვადასხვაებია კიდე არა? ხო. აა, მოდი ერთი ცადო კიდე და მე მე შეჭის საჭის ამახ. ეს პატარა საჩუქარი მაქვს შეჭის. 1 2 3 აია! შეჭა ჩუქარი. აი, ჩუქარი მაქვს შეჭის. აბა, მოგწონს? ხო რა. კაია. ყველს გუზავით. ხო, კაი. ჩვენ ახლა მოვატრიალოთ ესე ბავშვებს. აი, ეს საჩუქარი. აკვანკადებია სულ. აქ ტრეილერი როგორც. ესე იგი, ჩვენ მოდი დავიწყოთ გახსნა. გინდა გითხრა რაღაც. აბა, ტრეილერს აკავს. ტრეილერი, ტრეილერს გახსნა, ტრეილერი, მოდი ახლა მე გახსნი ამას. აი, ესე გახსნა, ცაიდან იხსნება. ხო, მე მე გახსნი. აი, აკ ტრეილერი დაი. ხა მე ხი. ხა მეორე. მე გამო. გამოიღებო. და და და და და და და გამოვიდა ჩვენი მოთვისის ტრაილერი და მანქანები. აი, ეს არის ტრაილერი. ინსტრუქცია არის, ინსტრუქცია. აჰა, ინსტრუქციაც არის? ხო, პატარა. ო, ნახავთ ინსტრუქციას, მოდი ეს გავჭრათ. ჩვენ თორე აჰა. აა, აქ არის. აი, ჩვენი hot wheels-ის ტრაილერი გამოთავისუფლე. იო. რა მოახდება ახლა? გავაგზავნოთ. რა საკეთს? ხედავ ამ. ეს მეგონი ჩამოდის მე რენელანელა, ხო? არა, იცელა. არის წელვა. აი ძა შედის, აი მანქანები ნახე. არა, წეს. აბა მოდი ნახო. ნახო ჩვენ ინსტრუქციაში შევხედავთ, რა არის როგორ არის. მე მოდახო მანქანები. მე ახში მანქანებს. შენ გახსენე მანქანები მე ამ. მე ახში. არ გავტეხე. ბავშვი უყურეთ როგორ მანქანებია. მაგრამ აა ეს არ იწება ეს ესე ბავშვები ამა კაი ეს ჩვენ არ ჭირდება კაჩერი ბავშვებს რობაბის ვარ აი აგე ნახე როგორი იქნება კიდე აა აი ესე იქნება გაიგე შეიძლება მოვაძრო მოვაძრო ნახე თუ არა ნახე მაგარ დისტრიბუცია შეხედე ესე იგი მოდი ხა ჩავხედე. მაგარი რა გამომო. მაგარი. აა, ეს ჩაჟდა. მოდი რა დაგეხმარო მანქანებში. ხო, დამეხმარებია. ესე იგი, მაგარი. სანამ მეუხსნი, შემანამდე ბავშვი შეახსენო, ჩვენი ახი გამო, შენი ახი გამოიწერო. რა უნდა ქნა? ლაიკი დაწერეთ, ლაიკი. თითი მაღლა. ლაიკი და დაგავწერეთ ზარის გააქტიურება. ზარი ჩვენი შემდგომ გამოვიდა საინტერესო ვიდეოები არ გამოტოვო. აი, როგორც როგორც ნაკლებზე გავწერთ ეს გამოვაჭრეთ, მოვაჭრეთ აი ეს, აი ეს, აი ეს. ოკეი, ნახე რა მაგარი ჰევთულსები გა. ეხლა მომეხოთ ეს არ ჩირდება. ოღონდ მოუყურე რა მაგარია. აი ესე, აი ესე მანქანებია, გამოვივიდა ჩვენი. აი ესეთი ოფისის ტრეილერი, რომელიც ძალიან მაგარია. ამას ამას რომ მეწელ ეს იხსნება. დაიგე? ეს იხსნება მე აქედან. ეს ტრეილერი აბა მოდი ხა. შეიყვანე შენი მანქანა, აბა. შეიყვანე და ნახოთ ახლა რა მოხდება აქ. აშე მიდე შევა. დაბრა ვერ შევა, იმიტომ რომ ადგილი არ არის დაბრა. პატარა შევა. მიდი, გაუში მეორე. გაუში. საი. გავა, გაუში, შეიძლება შეიძლება. ოკეი, ეხლა ნახოთ როგორ უნდა გაიზოლოს ჩვენ მატრაილერმა მანქანა. ვიცი როგორ. აბა როგორ. ვა, ნახე მოგარია. აი! დიდი ბიჭო რამდენი ნაგარია ეხა ჩვენ გაბოგისვი ეხა ჩვენ კიდე შევუშვით გავისროლ ო მიდი აბა გავისროლ ოჩერელა შევუშვი შევუშვი შევუშვი მიდი აღარ შეიძლება ხო გითხარი აქ ზოგადად თუ გადადიხდი თქვი აბა ზოგადად იქ სამხრეთ დაბლოკილია ეხლა ეხლა გადავწევ ეხლა შევუშვი აბა დიდი. ესე. ჩაგედე უკან? აი, მიდი ხარ შენ აქ არ გადაწიო მე, ხო? ხო. აა, ეხა თავისუფალია ზო. ჩაგედე უკან. აგარ მოვარდეს. აი, ესე ჩაგედე. წავედით ეხა სად მიდიხარ? ესე იდეა მოხდის. ეს ვერსო. მაშინა ისულო. აი, ეს. მოდი მო კამერას ესროთ, მოდი. კამერა. კამერას ესროთ, ერთი. ეგრეა, წინ გადავალო. კამერას ესროთ, მიდი ბა. ერთი, ორი, სამი. აი. აი, მე გავაკეთე. იგივე. ერთი, ორი, სამი. ეგრე მოაკეთე. დაგო. აი, ეგრე ხომ დაბლა მოიქაჩები, ხომ აღარ წაიგებს ისე. მე შევიწყო. შევუშახე. გამიგეთ. გავიშვე. მიდი. ერთი, ორი, ტრაილერი ისვი. აი ეგრე, კიდე ერთი, მიდი, ტრაილერი ისვი. აი ეგრე, მიდი. ტრაილერი ისვი. აი ეგრე, ოჩა. ბევრი ლაიქები მოგწევთ, არ დაგავიწყდე. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ოძე. ოკეი, ჩვენი არხი გამოიწერეთ, არ დაგავიწყდეთ ზაი გაქტიურება. აი ეს ისე საინტერესო რაღაცაა რა. ახლა როგორ ისვი შენი ტრაილერი მაინც როგორ იყო ეს? კიდევ მოიყო. ეს ის ახე. ტრაილერი გადა. წავიდა. წავიდა მოგზაურობაში ტრაილერი. მოდი ხე ჩვენ ბავშვი დავიწყოთ. თუ მოეწოდათ ჩვენი ტრაილერი, ჩვენ ბოთიუსი, ჩვენი ესეთი ტრაილერი, სოლერი ტრაილერი მანქანების, გამოიწერეთ ჩვენი არქი და ბევრი ლაიქები გვაქვს. ბევრი ლაიქები კარგად, ბავშვებო, მომავალ შეხვედრამდე. ბაი.